lucha contra los tiranos, los dictadores, la lucha contra el imperio, porque es necesario retomar nuestra historia, no solo la memoria del FMLN, la historia